ඔයා කියන්නේ මට මේ පහුගේ දවස් ටික බුදුම මදයක් දුන්නේ. කවුද? මේ අපේ අර කෑ ගන්න එපා සද්දට කියන්න බෑනේ. හරි හරි. සල්ලි දුන්නේ අර. කවුද? අර කිව්වේ හදිසි රිල්ල ගත්තා කියලා. ණය ගත්ත? ඔව්. හරි. නයිට් රිල්ල ගත්තා කියලා මං කිව්වේ හදිසි. ඔයා රිල්ල ගත්ත එක්කිනානේ. ඔව් ඔව්. ඔව් ඔව් ඉතින් ඉතින්. පුදුම වදයක් දුන්න ඔයා කියන්නේ. හරිද? සල්ලි දීලා ඔක්කොම ඉවරයි. දැන් වැඩිපුර පොලියක් තෝනලු. හරිද? තුම වදයක් දුන්නේ. හරියන්නේම නෑ. කෝල් ගන්නවා ගන්නවා ගන්නවා ගන්නවා වැඩ කරනවා මම කව වැඩ කරලා ගන්න එපා කියපු දවසක් නියමිත වෙලාවක් කාලයක් තියලා එදාට මං ඉතුරු ටික ගෙනත් දෙනවා. ගන්නවා ගන්නවා ගන්නවා ඉවර කරන්න. සැරිම්ම තැන දැම්ම පොඩි පෝස්ට් එකක් නම්බරි දාලා නම්බ එක දාලා මිනේ ෆෝන් නම්බරි දාලා දැම්ම පොඩි පෝස්ට් එක කත පෝස්ට් එක තෙල්ලීටර් සීයක් තියෙනවා නිකන් දෙනවා අති අත්‍යවශ්‍යය අමතන්න සල්ලි එපා නිකන් දෙනවා තෙල්ලීටර් සීයක් තියෙනවා අත්‍යවශ්‍යය අමතන්න කියලා අටිකන මාත් ඔය වගේම වැඩක් කලා මං රුපියල් දාට අඩුවෙන් දෙල් තියෙනා කියලා පරණ කොල්ලගෙන ඔම්මරේ දැ කල්සරතිනේ ඇතිවෙන්න හැබ ඒක නවට හොදක් වුණේ මොක දෝද උට හොඳත්තමන ලතිය කොල්සන එක නැත්තා මොනවද අද අඩුතරම හරිහමන් කෙල්ලෙක්වත් සෙට්ටේ නට ඒකවත් හොඳයින අඩුව තන වන්නන් කියන්නේ වානයක් තියෙන කෙල්ලෙක් සෙට්ටන් තෙල් තියෙන තෙල් හොයලන කතා කරන්නේ වානැත්තින කෙල්ලෙක්කට සෙට්ටයින